Jesteśmy w tym na północnej Tajlandii na wiosce i oto nasze e, nowe lokum. Tak to wygląda wieczorem. Tadam! <laughs> pokój, Moskitera, klima, jest Wi-Fi, jest skrzynka częga oczywiście na kolację, jest lodówka i jest łazienka. koszt, koszt tego pokoju to 400 mm, batów. 400 batów. Tym to takie małe miasteczko na północy, 60 tysięcy ludzi. Taka wioska. E, około 80 km od Lampang. Zobaczymy jak będzie rano. Dopiero dotarliśmy. Domki wyglądają spokojnie. Okolica też fajna. Także do zobaczyska rano. Ciągle już. Za może jeszcze. No, bo ja go w stół. Może jeszcze po A co jak się tam? Piwo i kokos. Co tam? Czank kokosowy? Piwo nie ma. No, to dobrze czank kokosowy. Już kokosa. Jak to się... Nie, ziółka dół. Passiamo di na samoloty nie pozwoli wziąć. Może to chcą kupić. Aspetta. Nie, giurare, z boku. сосисная обед. Окранговый нож. Ups. No właśnie. No, zobaczyłeś wyżej. Mm. Teraz to już chuj. Уважаете, пока. Ложь. Трубок связь гыть. Латаем на крик кубу. uczymy się na błędach. Kazowany. Ira. Ira. No mamy dzień pierwszej nocy. Łóżko twarde. Tylko materac jakiś sumiany. Internet strasznie wolny. Właśnie e, wrzuca się filmik z wczorajszego street marketu nocnego. Zaraz y, idziemy na śniadanie i y, jedziemy zobaczyć dużą tamę królewską. No tak to wygląda w dzień. Danielski ma to mega obok. Pewnie jeszcze śpi. pieszy. Pokażemy jak wygląda okolica. Na mapie tu jest rzeka, nie? Oto wiejska okolica w tym... O, czekaj. jest i staw. Leczka, ale raczej staw. Staw. Staw.